Pa eto, ništa ti. Samo vi pričajte, ja govorim. Pričajte. Znači, na vrijeme smo došli. Eto, eto, eto. E, e. Evo, sjaćamo, sjaćamo. Kako znaš za pečenje, da valja ga ispeći? Bosansko kulo. A znači, Čedo, gledao si video? Nećam, nećam, nećam, Bilo je komentara dosta. Pa preko 100.000. 105.000 da pregleda, ali oko 200 komentara, ali ljudi ne vjeruju ti. Znaš ko je jedino dao posti, još sam uspio pročitati, Satnikov sin. Ja. Kaže da je to istina, da se on, da je on bio tu i uvjerio se. Pa nema, mora biti vidba ljudi, pa šta vam. moja slaba, nema cvijeta. Nema, eto, imao sam pesmu, još muziku. Evo sad ću vam pokazat, to sam <clears throat> snimio, to je jedna milina imat. Jednu zabavu u našim ovdje mjestima, eto. To je dva, tri minuta ga, eto, treba da spremiš, eto. dođe ovdje gledate, bili mi donio čovjek janje da mu ispeče mi 100 eura. Ne, to što si rekao za 45 rekao, Zavite koliko je jane. To je to. To je, to je kvalitet mjesa. A, a to je sve, mnogo, Ne, mogu biti. Jel onda se ide sebi koliko mu treba. Mi smo Edo došli da demantujemo negativne komentare. Eh, to mu objasni. Zato što da stivimo demant. Da naši gledalci vide kako se to priprema. E, još valja baciti ovoliko dva posoli na nje kad ga budemo. Kad bude ono, prehla se. I ne mešti tu pri soli, kila metri. Onaj će tu uvijek vidjeti ko te mrziva. Nadeš. I nije istina tamo vamo kad ti tu... Nisu došli da se uvjeri. Eto ti. Eto ga. Eto. Ja, da Sada idemo nazad. Žari spremati. koliko će se ispeći ovdje? A, pa ovo je 17 kila sahat. Eto. 17 kila sahat? Jeste. Oko 3, 3,5 minuta pa po, po, po, Ja. Kako ste rekao prvi? Ja, ja, ja. Nema laži, nema treba. Ma nema, tu će. Evo, krenuli smo sa peče... Krenuli smo u 9 I 10. da vidimo... Treba biti gotovo, kako reče, jedno za 60 minuta. Ali idemo popit kafu sa Edo, pa ćemo se vratiti ponovo ovdje. Počemo kahu i ste po, po rakiju, šta ćeš? Devet minuta već porumenilo. Ma nema, mora. To mu dokaže taj koji god rekao da laže. Od 176 komentara, 170 kaže da ne govoriš istinu. Eto, <laughs> eto ti ćeš sad dokazati. Sad će vi, devet. Reci, bili smo u vjerovice. Jeste mi žladni? Jeste žedni? Čekaj. Hajde, živio. Živio. Eh, tako. Ja to da vidiš, za deset minuta ostaje snjanjaka. I tu je ta druga tura soli. Sjeć, sjeć. Koliko ukupno sol ide? Koliko, dvije i Do tri. Pa ja, ja. Moram. Reče, poljevaš ga pivo na kraju. Moram, oprat. Oprat. Veraš, jel? Oprat, pa ima luga, ima svega. Eto ga. Reče, zarudilo 12 minuta. I sušiš. Šta ga toliko dugo peče? Aj, ne sušiš, ne ono soka tu. Ništa, nema tu ni laganja, nema ništa, to svi ne vjeruju. Ja i ne sam vam pričao, gledali u sjedu u Švedskoj gore. Video? Ja, ovo. Uđe čovjek ovdje. Dobro što ima. Viće meni. E ti taj jesam. Evo ti viće janja i, i 100 eura. I janja ti poklanjamo, nas je pet u hotelu. Da pred njim? Ja. Ja, ja ne, ne, ne, za 48 minuta, ja, ja ne skida, a on gleda. Neko uzmi svoje. A ja gdje on kuću? On je sve njegov. Samo da je Samo da on to uvijek se da vehne njima. Svi dali su po 30 eur, a tamo se idi nađi ga. Evo ti sad i ja nje to 100 eur. Kaže ovo nisam zapamtio i vidio. E. Sličem za 5, za sat, i po dva. Nema ono svoga, više. Tako rade jabarci, jel? Oni, oni kuhaju. Oni sve, a, počeli da u vodi. Onako, ne, a kuhaju janja, da nemaš pečenja. I, i fino čovjek gleda ja to sve napravio. Sjeo malo, sačekao su. Sačekao on, on je došao. Mi ovo smo se mi skupili da tebi Poslaši imena. Poslanimo, ja. Ali da nam ispečeš zato što si... Pak su uzoš. On sam, on je špionce odavde. A u Švedskoj budi? Ja, u hotelu neko. I fino sam ja tu. Njemu ispeku, 408 minuta, ja, Janja skidam. Izvoli. Evo ti, Janja, ja tu tvoji 100 eur. On govori? Ja, njem. Drži, nosi ba, vidi. To je propaganda, naplatio mi ono. Sad ćemo mi tu. <clears throat> Neće. Sad ćemo da demantujemo sve oni. Eto. Jesi metnu tam na napisao? da smo probali. Ja ide to. Ja, nakon 15 minuta već, već smo jeli s njega meso. 15 tačno minuta. E, tačno nema. Znači, gledao si. Ja sam, ja sam, to sam ja gledao. Malo inspekcije kod dođe. Pa dođu, dođu. Fini su i oni, redovito plaća i nema obave, nema ništa. Pa dobro, moraju obići malo sam. Pa joj, Žena mi u Njemačku otišla. Ja. Za djecu? Nema, jako otišla prije djece dana, 15. Treba se snada porodi. Pa ona ošla i prija mi iz Dragahovci, otišla njeha. Sam se znači, beća? Ma beća sam ja, ali kući mi tako djeca štimaju. Čekaj, jedno djete, kako ti reče nama? Dva sina i štjevku. A ovdje imaš koga? Sina i štjevku. Jedan sin tamo? U Njemačku najmlađi. Hajde. Živio. ti mate po tebi, ja ne bi pozavio danas niko. Niko nije došao probat ove godine, prošle nek dođu ove godine probat. Nek dođe, nek se vjeri najbolje, Jest, ali eto, mi smo došli snimit. Ja, ja, reci ti njem slobodno. I opet ko ne vjeruje, nek dođe. Nek dođe, nek se uvjeri on. E, tako ćeš morati. Od tebe ja njako treba. Jeste. Ništa ti samo me da snimi, ne, nije baš kako, ali... Dobro je, dobro je. Ispak ćemo, nije čovjek. Posla je slabiji ove godine, jel da? Eto, kazujem ti, dok je onaj covid bio u njim barakama, nije u ne hale, da, Pa išlo od prilike 18 do 21 izboj. Vozili dole sve, duđu po njega. Pa nije, nije. Aha, Uvijek je deset kombija ovdje bilo. Zapeče, ja. ja, druga vremena. Jede, ja. A jako je došlo jedno, dvoje, troje na dan, eto. Jeste u penziji, da? Češno. Dobro, ajde, ovdje možeš, nisi u minusu ovdje. Ma kakav, ja ne mogu u minusu. Pa ja. Pet je plata u kući. Ima li to, ja? Djeca. Znači, <laughs> Radi djeca. Ma radimo svi, svi. Svi, ma, mali što mi u Njemačku svaki mjesec mi pošali 500-600 eura. Ovo je meni ku vikend. Pa hobi. Eto, ja, eto, kuću ujutru kad ustajem. Ja. Eto, gdje mi kao kuću. Šta, Svega se šta bi radio? Ja. Ovako dođem ovdje, nekoga vidim s njekim, povedro nešto i popijemo i... Ima dva i... Zdravlje je dobro, jel? Da, još, ja, još ja nešto i nisam dobio. Čim ide Ja, Boga mi ja kaže. E. Meni došao čovjek, ali Zavidjevića me zove neko noć. E, da vidi, dobio sam koronu šta je više temperatura? Vunene čarape i sjevce od jabuke. Metni ujtu će šitko zvijezda korona. Vično <laughs> men, ti nisi normalan. Ujtu zove više prohudo ja. Izvuklo pa na noge. Uklo na noge, pa, pa Više čarape su suhe bile. Ma ja mi te korona. Ja nisam te korone. Ema, sinko. Ema, Eto, njen treba još možda jedna dva ješta minuta i gotovo je jedna. Tačno 30. Eto, pa ja to kazio. Sve što ga duže pečeš, više nema on sluga. Eto, eto, slobodno kaže 17 kila u njemu je. Evo je put. Evo. je noga. Desna. Nakon 28 minuta, po sat, ona mora puknuti. Eno je. To ti je dokaz. I ona je hladna. Evo, gleda. Eto. Hladna. Eto, uzmi. Sloba na prstima uzmi. Eto. Hey, hey. Znači, nemoj bar to, ne znači, nemoj huja, ti masu A ovu žilu, ako ne prisjeto, ne ga šam se iskreću. E, a ona ti povezana sunca. E. A ova noga će tuknut nakon 5 minuta kad prudi puta i ova. I znači, on će mene vidjeti da laži. Ništa. Znači, baš ja ne, meni došao tvoj sinuć. Ovdje ide pošto mi se 32. 5 godina držim tu cijelu. Nema djaspore? Da. Sad? Kao je meni skupo, pa jedi kompil je čini <laughs> veća za 10 maraka, ne možeš pojsi ti žena i djeca za mjeseci. Nemoj pečenja jesti. Kao gledam. Svaki dan radiš ti? Svaki dan. 20 i tu sam godine ovdje, još dana nisam full. Da nisam radio. Nisi pekao? Da nisam pekao, svaki dan. Da ti kažem, ja to kažem 30.000, ima to više. To ja sam Dobro, mi smo rekli preko 30.000. Ba, o, ima više, ba kak ima cijelo 50.000, još više toga ali da ti kaže, <clears throat> eto izračuna jedno sedam, osam godina, svaki dan po sedamnest kada je išlo. Četavnest, sedamnest, osamnest, eto. 365 puta sedamnest. Eto, po 1800 godišnje sam znao to što. Eto. To je deset godina, koliko osamnest hiljada. Osamnest. Ja. A gdje sam 23 godine, to nije laž nikak. Pa preko, skoro 40. E, ma ima to, blizu tome, ali ti mogu kazat da nisam još nikoga zajebao. Pošteno? Ne, ti meni moje plati, a ja tvog neću. Na nožica. On dođe prije sata, vi. Tako sam ti rekao, oko sat. Oko sat, nisam ja rekao ni... E, drago mi jer smo došli. Ma ne, ma ne, šta ba, ja... morali smo doći. Neka, nešta, i da mu dokažeš, reci. Morali smo doći, žaba je. Neka je. Sve komentara, ali... Ja jes neki čovjek. Vi što bi ja kod vas... Popio je vas uvijek. Vidim čep ozgovor. Češ još jedan? Nemoj bit ćemo puno soka. A ja ba da nećeš. Dok skinemo janje pa malo se osolite i bugija sve svedonik. Pazi li te žena? Uuu, pa evo ne, u Njemačku nema sata, čudo ne zove. To nema sata da ne zove. Gdje si, kako si, šta radiš? Eh, kad prehoću da mi prijatelj iz pojavu će Suljo Đapić. On je u Gračanci bio policajac. Već ja došao da te prika kontrolišem, što? Čuo sam da imaju dvije, rekao možda i za tebe i za mene. <laughs> I najdi neka. A ja se volim šaliti, tako. Koji godišta ste izvinili? 50. 70. Eto i prva je ja ali ne mi da sam nikada ja bio bolestan, da mi šta smeta, ne. Na uvijek. Gledam da nikoga ne zajebe, eto, to mi je najvažnije. Hoću da mi dođe, svi sutra dođe, eto. Dobro, vjerujem se s ljudima tako. Eto. Imam fine goste, svakoga ne primam onda dođe mi. Problema nemaš s gostima, pa ne. popiju malo. Ma ne, u mene, ja sam 23 godine ovdje, još nije niko flaše me razbio. A ovo je ovaj objekat, ovo si ti pravio? Ne, ovo sam ja uzuo na brdima kontejner. 2004. To A malo nadogradio? A ovo sam malo ja sebe gradi ljeti. Nije bilo pruzora onaj šator, ili on tvoj, što je bio? On eto ga tu, jako složen. Ja ti opet, vrati što muzika bude. Pa to će biti, eto, jako da mi je fajno odradio ovo, ovo ljeto. Eto, momci, mi bi treba još malo skidati. Ja. Oću. Krenuli smo u 10, sad je 10 i 10, janje je gotovo. Sad vremena. Tako. 17 kila. 17 kila. Bez žigale. Jabuko, ti ćeš ovdje ovo? Ovaj- Hoću, vidiš ti. Ovo je hladno, ovdje. Dobre, dobro, dobro, ti samo... E. Nemoj da mi... I da mi kažeš... Da ne laže se tu. Ajde gore, ajde gore, ajde gore. Aj, sad se uvuči, uvuči se. bravo. Sjedi, ja panam, a ti ne pan. Još je nožice, vidiš. Da. E, da vidimo ko će sad reći. To nije isto. Ne, neće ona. Kako ti slobno. ovdje niti laže i ko niti ima prevari. Ima, sve smo to mi dokumentovali. Ima, kud ide. Eto ga. E. Eto ga. Ja sam to, onaj što peče, vidite, nema buće, ja sam to slušao, to, to jedan, Pa ja, <laughs> ja bi ga, pa ti je rekao, ne znaš. Ja pitali smo mi ovaj druge, kaže nema šanse. Eto, ja... Kažu, nije to pečenje. Kako je, sad ću stvar probati. Evo vidi ga. Aj, maj, nije pečenje, pa šta je ovo? Ja. Tema lepo reci, šta je ovo? Što si ti peko sad, ti po osušio janje. Samo mu možeš to vidjeti. Jedino što ne mogu oni probati. Eto E, tu A mi imamo tu čast. Eto. Ovaj će ovu. Ovaj uzu. Da idem do ne tanje u zadnjega. Pa ćemo onda ga isjeći. Da vi vidite da to nema tu ukrvačeno. To je ovome. Evo, evo evo ga, ajde. evo. Nisu peko, je, često ovdje. Pa, nakon, neka, pa, da vam. Da, no sad bio ovo pečenje. Prošli put kad smo bile, nije imao. Aha. je bio. Sad smo to dobro pečenje. Mm. Tu, tu, možda od toga. Evo tamo sti ti pečage, ladno. Aj mi oreći. Jel ima i takvije? Ovo je za one koji ne vjeruju. E, <laughs> zato, zato, zato mu objasnim. Jel vrat pečen? Jeste. Eto. Eto. Eh, to ti, to ti. Što su dušmani. pa dobro, svijet ne vjeruje. Jes malo bilo nerealno. A? Mi smo vam vjerovali na osnovu. I vi nješte. Pa jesmo posle razgovora, ali... Jesmo vidjeli da ste... Ilčen čovjek. Eh. Eto ga. Evo. To je. Se ovaj. manje mučimo, eto. Eto. Nema šta ba. Evo, vidiš. Imaš i jače. Ja vas volim i poštivam. ovo ti je najslađe, uzmi. Uzmi, uzmi, pa vidiš šta je pečenje, ba. Znači. Evo je. Nema. Eto. Uzmite ovo ba, jedi, jedi, jedi. Ti ne meriš, ti joj to držiš. Te ona, ja bi nju hitio do sad u šumu. Pa ja ba, da moj glavi se mu puno. <laughs> Tako, pušite. I to je to. Evo i prečage. 17 kila, sad vremena, 3 minute pokili, kako je Edo rekao u prvom videu. Istina je. I preukusno je. Bravo, Edo. Puno vam se zahvaljujem što ste došli me kontrolisat. ja jes to bila jedan vid kontrola. Eto, ti koji su rekli da nije istina, nek dođu, nek se uvjeri. Da ti kaže da si prošao. Eto. Na kontrole. Eto. Odobreno. E, tako im kaže, fino. Eto. Da ne reknu laže, a već je nakon deset minuta jeli smo meso sa tog ljeneta. Po zalogaj, pečat. Jeste. Jest prvi sloj. Jeste. Ne. E, uvijek smo vjerovali u tebe. Eto. I drago nam je da smo se sad baš... Eto, uvjerili ste, uvjerili ste, ja, eto. Eto, dobro je jako, da, da vam bude... Pa nek sad komentarišu. Eto, nek sad komentarišu i da vidimo koliko će jako <laughs> biti komentara. Samo jedan veku istinu. Satnikov sin. Potvrdio. Pa ne, pa, pa ja peku i njemu, i ocu mu ovdje. Jer nema ono što vječno smola biti.